और एवरीबॉडी यो बॉय जस्टल बैटर गेम मतलब न्यू वीडियो तो भाई आज हम लोग खेल रहे दोबारा से जी सी एस रैंक तो भाई हम लोग को जल्दी जल्दी अपना रैंक पुश करना है तो चलो जल्दी किल मारते हैं भाई चलो बंदे की रहे हैं वो रहा अरे छोटी गया मिस हो गया बेटा तो ये तो जाएगा जाएगा लेट के मार देते हैं रिलोड भी लग गई कहाँ हैं वो रहा गया एक और एक गया फोर्टी फाइव एक कौन गोली मार अबे देखो अबे अबे भागो भागो भागो भागो आ हाँ, कुछ कुछ मिसिंग लग रही है किसी को बुलाना पड़ेगा आ हाँ, चाचा को चाचा भाई इधर आओ मेरे बेटे जगाया हेड वेड तो दिखाया यार तूने तो हेड ही नहीं दिखाया कब से मैं तेरे को देख रही हूँ अबे पहली वाली वीडियो में ना इतना लोगों ने लाइक दिए इतने व्यूज आए भाई मेरी वजह से हाँ तुम्हारी वजह से ही लाइक वाइक आए हमने तो कुछ किया ही नहीं था जैसा लग रहा है उसमें तो हम ही खेल लेते और बस क्रेडिट तुम ले लेना बस चाहिए ना अभी तुम देखो अभी तुम गेम खेलते रहो भाई तुम्हारे वजह से तो जान आ रही है गेम में चाचा तुमने लस्सी ना पिलाई अभी तक लस्सी ना पिलाई काली लस्सी वाला खुल के भी दस बार बंद हो गया मेरे बेटे मैंने कब बोला तेरे को लस्सी पिलाने के लिए अभी ये वाइट फोर फोर है अभी वाइट फोर फोर किधर चला गया मैंने अभी अभी देखा वाइट फोर फोर अबे आगे आगे आएगा ना दिखाइए जल्दी से मेरे को आवाज़ दे दियो बस तू सबर बात नहीं करियो बिल्कुल ज़रा सा भी लस्सी पिलाऊंगा तेरे को बस तू बता दे तेरे को लस्सी ना पिलाई ना मैंने ठंडी लस्सी हाँ भाई दिखा दूंगा मैं पर लस्सी लस्सी ज़्यादा ना करो सही है अकेले अकेले में पियेंगे वरना तो सबको बुलानी पड़ेगी बस चुप तो वाइट फोर फोर को देख लो वाइट फोर फोर देख लिया मैंने साथ भाई अपोजिट टीम में अब बस दुआ करो कि हरा दें बस नाक ना कटे भैया जी अपनी अरे मेरे बेटे जो जीतेगा अरे वाइट ट्रिपल फोर हो या वाइट फोर फोर जो भी अबे बात तो दोनों की एक ही हो जाती है वाइट ट्रिपल फोर बोलो या वाइट फोर फोर बोलो हमें क्या करना चल भाई जल्दी जल्दी यार हेड वेड दिखा तेरे बिल्कुल गेम ऐसा लुल गेम चल रहा है यार लाइक माइक कैसे देंगे अबे ये भागा अबे ये भागा मैंने देखा मैंने देखा अपनी इन छोटी छोटी आंखों से मैंने अभी अभी देखा ये वाइट ट्रिपल फोर ये है पर ये वाइट ट्रिपल फोर ऐसा क्यों है बंदर की शक्ल में बे वो बंदर की शक्ल नहीं है खरगोश ये देखो ये रहा इसने डाउन कर दिया मेरे को भाई पहला हेड वहाँ था इसने बस ये रहा ये रहा ये देखो ये रहा देख लो ना अकेले मारेगा सबों को इतना तेज से ही है ये देखो लो देख लो पर हम भी कम नहीं है हमारे बंदे भी कम नहीं है ये क्या ये डबल कट्टे से ऐसे ही मार लेगा कैसे अरे वाइट फोर फोर है भाई वो ये देखो अरे यार पर मेरे बेटे मेरे से बहुत कम गेम है इसका बच्चा आई है अभी देख बस मुझसे सीखेगा जब भी बोलो तू अपने टीममेट्स को मजे को बात भेज दे के मैं सिखा देता हूँ तू पर नहीं तो तो पता नहीं क्या समझता मैंने देखी तेरे को सी एस गो की वीडियो इतना गंदा खेलता भाई कि मेरे को तो वीडियो देखने के बाद दस बार नहाना पड़ा यार दस बार नहाना क्यों पड़ा है तुम्हारे को ये बात समझ ना आई बस सही सही बता दो बेटा क्या कर रही है थे तुम अरे मेरे बेटे वो बात छोड़ो तू बस तू अपने गेम पे फोकस कर मेरे नहाने पे नहीं तू खुद तो नहाता नहीं है मेरे को बोला दस बार क्यों नहा लिए है मेरे बेटे टेंशन ना ले वो दे गोरा तो बंदा तेरे को आज बताऊंगा मैं सारे बंदे किधर किधर हैं है मेरे बेटे वह वाइट ट्रिपल फोर से बच कर आइए बेटे उन्होंने तो जिस दिन पप्पी शॉट दिए थे ना वो भी तेरे को अंडर शॉट देगा बिल्कुल शॉट पप्पी शॉट बिना प्यार मोहब्बत के ये मेरे बेटा चल मैं आता हूँ थोड़ा आगे पीछे से तू जब तक गेम खेल किधर जा रहे हो थोड़ा सबर कर लो गेम ख़त्म होने वाला तुम पता नहीं क्या कर रहे हो यार इधर उधर जा रहे हो पता नहीं मैं उससे क्यों डरूंगा भाई वाइट ट्रिपल फोर से हम भी खेलेंगे देखो अभी मैं जाता हूँ देखो कैसा टपकाता हूँ मैं वाइट ट्रिपल फोर ही बचा हुआ सिर्फ ये देखो ये लेटा हुआ ये ये लेटा हुआ ये देख रहे हो ये लेटा हुआ कैसा टपका कैसा टपका अबे ले ये तो है का है साले सामने ओ चाचा जल्दी आ जाओ चाचा ऑडियंस तुम्हें बुला रही है हाँ मेरे बेटे मैं आ गया भाई क्या बोल रहा है ऑडियंस बुला रही है इसलिए इसलिए आया मैं तेरे बुलाने पे नहीं है तेरा गेम है साथ टट्टी गेम चल रहा है बे तू नोबड़ा वो उस दिन भी बोल रहा था तू नोबड़ा नहीं मान ही नहीं आता तू हमेशा तू हारता ही है भैया उस दिन तो पता नहीं कैसे टीममेट्स इतने अच्छे मिल गए कि तेरे को जिता के चलेगा यार सही खेला यार तू यूट्यूब पे बेजती करा रहा तू मेरी तुझे पता ही नहीं चाचा के साथ बैठ के तू ऐसा गेम खेलेगा फ़ायदा अभी देख ने भी पबजी डाउनलोड कर लिया पबजी हम भी खेलेंगे यार है चाचा पबजी डाउनलोड कर लिया था ये दोनों एक साथ खेलेंगे और बचाएंगे सबों की फिर यूट्यूब पर वीडियो एक साथ डाला करेंगे नहीं है ना ये मचाएंगे अरे जा रहे मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगा अपने चाचा को सपोर्ट करती है पब्लिक मैंने देख लिया व्यूज इतने आ रहे हैं मेरे को लोग लाइक कर रहे हैं भाई तेरे तो गेम पर कमेंट देखो बस ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरे को तो दस बार वीडियो देख के नहाना पड़ा था उस कमेंट पढ़ने के बाद तो सौ बार नहा लो तो भी नहीं कुछ होगा ये तेरे कमेंट ऐसे होते हैं भाई जहाँ देख मेरा गला खराब हो गया गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है मेरी जैसे गले से हव, आवाज़ से हवा निकल रही है है मेरे बेटे चल बात बदलता तो हूँ देख आवाज़ निकले हाँ भाई आवाज़ आवाज़ सही निकालो भाई ऑडियंस भी बोलेगी यार पता नहीं क्या कौन से चाचा को बुला के ला रहे हो तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से छोड़ो भाई तुम बेजती कर रहे हो चाचा तुमने तुम बेज़ती मत करो बस मैं तुम्हें एक गिलास लस्सी पिलाने के बजाय दो गिलास लस्सी पिलाऊंगा बस सही है बस सब्सक्राइब होने के बाद और मेरे बेटे सारे जितने भी देख रहे हो ना भैया सब्सक्राइब कर दो क्योंकि चाचा को पीने लस्सी अब बात आ गई है सब्सक्राइबर पर इसमें बोलिए सब्सक्राइब होंगे तो एक के बदले दो गिलास मिलेंगे भैया लस्सी ठीक है ना भैया तो भाई अभी तो हैड बैट तो दिखा अबे मार दिया साले ने हैड डेजर्ट का ओ oh, भाई साहब पर मज़ा नहीं आया एक और वंस मोर अरे बॉडी शॉट बॉडी शॉट अरे ये देखा देख लिया तुम लोगों ने अब देख लिया यही होता देखो मेरे गले से आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही है एक तो चाचा तुम हो तुम्हारा गला अबे आवाज़ ही ख़त्म हो जाती है तुम्हारी ये इतनी हवा क्यों करते हो तुम हवा छोड़ते रहते हो तुम हमारे आवाज़ से तो हवा निकल रही होती है सारे यूट्यूब वाले भी परेशान हो जाते हैं कौन हवा आवाज़ है हवा हवाई इससे मिलकर आ गए तुम हवा हवाई के साथ रहे हो तुम तो तुम्हारे मुँह से हवा निकल रही है आ? हाँ? चलो भाई वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर देना भाई ज़रूरी ख़त्म bye bye tata goodbye गया